Bueno, muy buenos días. Eh, yo soy Papa Simel, expatriado de Solidaridad Internacional Andalucía en Senegal. Ya casi llevo un año trabajando aquí. Y bueno, primero quería hablaros de Senegal, es que Senegal es un país del continente africano, bueno, que se encuentra en la parte del Océano Atlántico, que tiene como países fronterizo Mauritania, Mali y Guinea es un país eh, donde la mayoría de la población, digamos unos 70% son jóvenes y las mujeres también tienen un papel muy importante en este país, sobre todo eh, hubo un punto de inflexión cuando en los años 2000 el gobierno que estaba en vigor, bueno, decretó la ley de paridad que hace que hoy en día las mujeres están representadas representar en diferentes sectores eh, públicos que tienen cargas públicas. ¿no? Y Senegal también, en el último informe eh, del desarrollo humano, del PNU, que es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, está clasificado en el, en el puesto 166 sobre 185 países, es decir, tiene un índice de desarrollo muy bajo. Es un país que todos los números apuntan que es uno de los países eh, más pobres del mundo. En este contexto, lleva trabajando Solidaridad Internacional Andalucía desde 2012 está presente en el sur, en Casamás, que es la parte sur de Senegal, con un proyecto de seguridad alimentaria con un grupo de agricultores y desde 2016 desde 2014 está trabajando con FARES, ¿no? que es una federación de agricultores para el desarrollo comunitario en el departamento de Quebemer. Bueno, todo eso trabajando en el cuidado del medio ambiente con el proyecto de gestión de los residuos sólidos en, la comuna de, de Geul, que está aquí al lado de Quebemer, y también con la puesta en marcha de, un centro de maternidad. ¿no? Eso que ha permitido que las mujeres pueden ser atendidas en este centro, no solo en Longpool, pero también en toda la zona alrededor, ¿no? que ha permitido eh, también sensibilizar sobre la salud reproductiva, sobre la planificación familiar, que eran temas un poquito complicados de abordar en, este país. Eh, luego, ya llevamos... Uh, desde 2018 colaborando con, en la PRONAT, que es una organización que trabaja para el tema del medio ambiente, eh, de la, del acaparamiento de tierra y también para la producción, ¿no? apoyando a grupos de agricultores. En este sentido, eh, digamos que con la PRONAT lo que se pretende es siempre apoyar a las población más, más pobre, para llegar a un desarrollo humano, es decir, que garantizando su seguridad alimentaria. Aparte de este trabajo de apoyo a agricultores, ¿no? hacemos también, apoyamos en, la, en nuestros locales en la incidencia política, porque eh, en, la parte norte de Senegal, en Polor, hay un tema de acaparamiento de tierras y en este sentido eh, colaboramos con la PRONA para denunciar bueno, este fenómeno que está muy, muy presente en general. Y también apoyar eh, el acceso a las tierras, a, los grupos de mujeres que están haciendo un trabajo fenomenal en, en todos estos territorios. ¿no? Bueno, más o menos eh, es lo que podemos eh, explicar sobre este proyecto que tenemos ahora mismo en el norte, en la prona y con FADEC en Kevener, mm, el proyecto de gestión de los residuos sólidos ¿no? está mostrando sus resultados, ya que eh, la población se ha apropiado el, proyecto con la creación del comité de salubridad en cada barrio, en los siete barrios que tiene esta comuna, y que todos los días, toda la semana, con la compra de un camión, recoge la basura para llevarla a un centro donde que estamos construyendo para el tratamiento y la valorización de los residuos sólidos. ¿no? Eh, un ejemplo de Senegal, esto es pionero porque eh, en Senegal, en las pequeñas comunas como Geul, eh, podemos decir solo hay tres que tienen este centro y Geul quiere ser un ejemplo, un modelo de ciudad limpia, como aparece en el plan Senegal Emergente, que es el plan de desarrollo del gobierno de Senegal. Bueno, nada menos un pequeño resumen de, de nuestro proyecto y en la página web puede encontrar más información. Muchísimas gracias.